gaur egun internet informazio iturri nagusi bihurtu da. Arazo bakarra dago, sarean publikatzen den guztia ez da egia. Sarean informazio faltsua zehaztu gabea interesgarria eta egiazko existitzen da. Zer dira fake news? Fake news euskeraz notizia faltsuak jendea gai baten edo batzuen inguruan desinformatzeko albiste atarietan, prentsa idatzian, irratian, telebista eta sare sozialen bidez hedatzen den iruzur mota bat da. Zertarako erabiltzen dira, fake newsak jendea engainatzeko, erabaki pertsonalak manipulatzeko, erakunde edo pertsona bati prestigio emateko, edo irabazi ekonomikoak zein politikoak lortzeko erabiltzen dira. Beste askotan, notizia faltxo hauek fisin egiteko ere erabiltzen dira. Nola egirik notizia faltxoetan eroritzea? Hainbat alku daude notizia faltxoetan ez eroritzeko. Jarraian alku garrantzitsuenak zehaztuko dizkizuet. Bat, Azteko informazioa beti horri seguruetan seguretan bilatu behar dugu. Horretarako URL-aren aurretik HTTPS 2.2 marra azpikate agertzen dela eta berez kerrean giltzarra ikono bat agertzen dela konprobatu. B. Bankuko posta bat badugu bankura deitu galetzeko. Supermerkatu batean sari bat irazi dugula adirazten dugun posta bat badugu, supermerkatu horretako bezeroaren arreta zerbitzuko zenbakira deitu. Iru, informatiko adituei edo fake news bezalako gaietan adituak direnei galdetu. Gure begietara edo belarrietara iristen den informazioa beti egezko den konprobatu behar dugu.